Sino nga ba sa 24 na senador ng Pilipinas ang pinakamayaman at nangungulelat? Ang nasa top list nga natin ngayon ay umabot ng 3.8 billion ang kanyang network. Pero bago tayo magsimula mga kaibigan, paki-like, share, and subscribe naman po. Maraming salamat. Mm-hmm.